E aí galera, beleza? Dragô aqui na área, desta vez trazendo para vocês um vídeo especial para mostrar para vocês e tirar dúvidas do que eu expliquei nesses vídeos anteriores. Primeiramente, a primeira dúvida que já foi lançada, foi logo pelo Ino Sensei, foi que se poderia utilizar outras armas, tipo, ah, pode jogar de SMG, beleza, então eu posso botar primária, secundária de SMG? Não só vale uma só SMG. Se a modalidade for SMG, só vale uma SMG, entendeu? Bem simples assim. Se for a R, vai valer só uma arma, um rifle de assalto só, escolha com carinho, viu? As armas. E a segunda dúvida foi de alguém que eu não lembro que, quem perguntou, mas sim, galera, vale todo o cash que você tiver. Você pode usar todo o seu cash, o seu poder é seu cash. Se você tiver roupa, se vai usar sua roupa, se você tiver é, proteções, se vai usar sua proteção. Afinal, não é um campeonato para decidir a quantidade de cash que você vai ganhar, e sim para mostrar o seu nível de habilidade, seu poder, a sua classificação, entendeu? Então não vale tipo dizer ah não, não podia valer cash, não, ao contrário, era para valer cash mesmo, porque o cash ele faz parte da sua habilidade, né? Por mais que a gente né, queira dizer que não, mas faz. Quando começa o lado, é você joga com cash, não joga sem cash, entendeu? E é isso, pronto. Eu vou ver aqui mais umas coisas e digo qualquer coisa mais tarde.